हेलो गाइस तो कैसे हो welcome back to a new video and आज की जो ये वीडियो है ये इतनी ज़्यादा अल्टीमेट होने वाली है दैट आपको यकीन नहीं होने वाला है अनबिलीवेबली वाला मोड पैक लगने वाला है और इस ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको माइकल का घर देखने के लिए मिलने वाला है फ्रेंकलिंग का घर देखने के लिए मिलने वाला है और उसके साथ में वहाँ पर आपको फ़ोन देखने मिलने वाला है उसके अलावा आप गन चेंज कर सकते हो G T five gun selector देखने के लिए मिलने वाला है ट्रांसपेरेंट बटन देखने के लिए मिलने वाला है उसके साथ में में आपको इस मोड पैक के साथ में कुछ स्क्रीनशॉट मिलेंगे जिसमें आपको लोकेशन रिवील की जाएगी माइकल के हाउस के बारे में एंड फ्रैकलिंग के हाउस के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए ये जो ग्राफिक्स मोड पैक है that G T ultimate graphics mod pack इसके अंदर आपको ग्राफिक्स के साथ में अल्टीमेट कार्ड्स प्लस उसके अलावा जी टी की सुपर्स कार्ड जी टी की प्रीमियम कार्ड जी टी की नॉर्मल कार्ड से लेकर के हर एक चीज़ जी टी में यहाँ पे आपको जो है इस मोड पैक के अंदर मिल जाती है चौप भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और जी टी के अंदर जितनी भी सर्विसेज जितने भी लाइक टेक्सचर्स होते हैं सिमिलर टेक्सचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं सबसे ज़्यादा मेन चौंका देने वाली बात यह है दैट यहाँ पे आपको माइकल का हाउस देखने के लिए मिल रहा है और वो भी एकदम कंप्लीट और उसके अलावा फ्रैंकलिन का भी हाउस जो कि पूरा कंप्लीट है ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है so I think this is very best G T F five mod pack pack और ये जो मोटपैक पैक है ये बनाया है वो है उजंग अजून तो उन्होंने ये वाला जो मोड पैक है ये क्रिएट किया है and I don't believe that यार ये इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है इतना ज़्यादा ओसम हर एक चीज़ जो जी टी ए फाइव के माइकल के हाउस के अंदर होती है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी थोड़ी तो बहुत सिमिलर फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा छूबेंगे नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ओसम है सीरियसली मतलब ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है that G T A San रियाज के अंदर माइकल का हाउस है और उसके बाद में आपको फ्रैंकलिन का भी हाउस है ट्रेवर का हाउस नहीं है लेकिन हाँ इसके अंदर आपको और भी जी टी फाइव की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी लाइक आपको जी टी फाइव के जो एनिमल्स होते हैं जो आपको फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं जी टी फाइव के जी टी फाइव के कुछ मिशन भी होते हैं बेसिकली तो इस वाले मोटपैक के अंदर भी सेम वैसा होने वाला है अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो आपका आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे और जो कि जी टी फाइव में दिखते ही थे तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे sound quality it's very OP sound का जो पैक बंदे ने डाला है बहुत औसम है बहुत ज़्यादा एच और बहुत ज़्यादा रिलायबल है बहुत एक्यूरेट है आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा साउंड से भी फ्यू वियरिंग ईयरफोन्स ईयरफोन पहन करके गेम खेलोगे तो बहुत बेटर एक्सपीरियंस देगा क्योंकि इसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी है छुबेगी नहीं हाँ लेकिन गाड़ी जब चलाओगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेस ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है तो बेस उस सिचुएशन uh, में कम कर देना बाय द वे यहाँ पे जो कार्ड्स देखने के लिए मिलने वाली अनबिलीवेबल कार्ड्स है लाइक मैं बिलीव नहीं कर पाया दैट इतनी अच्छी कार्ड्स कैसे हो सकती है as it is G T की कॉपी लग रही है जी टी ए फाइव के अंदर जो कार्ड्स होती है उससे भी एडवांस कार्ड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है और यकीन नहीं हो रहा है दैट ये जी टी ए का इतना अच्छा मोटपैक और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ही कम है और ये लो एंड डिवाइसिस के लिए भी सपोर्टेड है ईजिली वहाँ पर अपनी सेटिंग्स को लो कर सकते हो ये जो मोडपैक है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने बहुत सारा ट्राई भी किया एंड गाइज आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे दैट अभी तक इसका इंस्टॉलेशन का है या फिर किस तरीके से इंस्टॉल करना है डाउनलोडिंग वगैरह वगैरह सो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मैं भी कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ एंड डाउनलोड लिंक की बात आती है तो download link in the description but before यहाँ पे आप वीडियो वॉच कर लो इंस्टॉलेशन पार्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज उसके अंदर आपको पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा और उस आ, उसके अलावा आपको जो है कहाँ पे फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ पे पेस्ट करना है का कॉपी करना है ठीक है क्या रीनेम करना है क्या रीनेम नहीं करना है तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी तो वो वीडियो के लास्ट में आपको देखने वाली है so watch this video till end बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है सो so, ये जो वीडियो के अंदर ये आप यहाँ पे देख रहे हो अभी गेम प्ले में कि जो आ, हमारा फ्रैंकलिंग है यार इसका जो हाउस है वो इतना ज़्यादा ओपी लगा है ना मुझे पर्सनली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा ओपी लगा है जो रियल जी टी फाइव में होता है वो भी बहुत ज़्यादा ओपी होता है लेकिन इसके अंदर भी वही ओपी लग रही है बस यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शंस नहीं है जो कि ऑब्वियसली नहीं होंगे यार क्योंकि ये जी टी फाइव तो है नहीं this is a G T A Andreas and this is a G T San Andreas mod pack obviously so इतने ज़्यादा रियलास्टिक आपको टेक्सचर नहीं देखने के लिए मिलेंगे बट उसके अलावा जितना हो सकता था बंदे ने उतनी कोशिश करी है और उतना इसको ब्यूटीफुल बनाया है और ये एक पूरा का पूरा फीलिंग देता है दैट अगर आप जी टी फाइव खेलते हो तो आपको पता लगेगा दैट आप ये जो मोड पैक है ये ट्राई करोगे तो कितना ज़्यादा आपको ऑसम लगेगा और जी टी फाइव वाले जो यूजर्स होते हैं पर्सनली मैं जी टी फाइव काफ़ी खेल चुका हूँ तो मुझे पता है कि जी टी फाइव में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या टेक्चर्स है और कौन कौन सी जगह है कौन कौन सी जगह बेस्ट है कौन कौन सी जगह पे कितने रिफ्लेक्शंस आते हैं तो ये जो है मैं फील कर चुका हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वही वही फीलिंग्स आ रही थी एंड मुझे यहाँ पे देख करके बस एक ही चीज़ की कमी लगी हुआ है दैट यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन है वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन यार ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन कैसे होंगे जब ये एक मोट पैक है लेकिन जितना हो सकता था बंदे ने हंड्रेड परसेंट अपना दिया है और इस मोट पैक को क्रिएट किया है and I don't believe that इतना औसम मोट पैक इसने क्रिएट किया है एंड मुझे लगता है दैट ये आपको डाउनलोड करना चाहिए and this is is the best graphics mod pack ever अभी तक का जी टी फाइव का क्योंकि जी टी फाइव के ग्राफिक्स मोड पैक मैं बहुत ही कम अपलोड करता हूँ लाइक जब भी रहता है अपना ग्राफिक्स मोड पैक का तो आ, जो है नॉर्मल कंटेंट्स आते हैं नॉर्मल ग्राफिक्स मोड पैक आते हैं अल्टीमेट ग्राफिक्स मोड पैक्स आते हैं बट यहाँ पे जी टी का ये ग्राफिक्स मोड पैक काफ़ी टाइम बाद में अपलोड कर रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक यार ये इतना ज़्यादा ग्राफिक अच्छा वाला मोड पैक होने वाला है एंड इसमें ग्राफिक्स के साथ में ऐसी ऐसी अल्टीमेट लेम्बोरगिनी और उसके बाद में फरारी और प्रीमियम कार्ड्स प्लस यहाँ पे नॉर्मल कार्स भी देखने के लिए मिल जाएगी इंडियन कार्स भी आपको इसमें अवेलेबल है थोड़ी बहुत तो आई डोंट बिलीव दैट यार इतना ज़्यादा औसम मोड पे कैसे हो सकता है ये एंड उसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जो टैक्सी है जो ऑटो है बेसिकली वो भी आपको सेम जी टी फाइव का देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लाइक न्यू गेम करते हो ठीक है न्यू गेम पे स्टार्ट करते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पूरा ही अलग फीलिंग आती है दैट वहाँ पे आपके जो टेक्सचर्स से पूरे चेंज हो जाते हैं पूरे ट्रीज वगैरह सब कुछ चेंज हो जाते हैं एंड उसके बाद में लाइक जो बैकग्राउंड का जो चीज़ें होती है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है जाती है and it was like G T F five की तरह ये लगता है and I don't believe that यार ये कैसे हो सकता है and also you don't believe after downloading this mod pack on your phone बहुत ही कम साइज़ रहेगा और काफ़ी सारे डिवाइस में सपोर्ट करेगा ऑलमोस्ट और एक बात अगर ये मोट क्रैश करता है तो आपको पता है दैट आप मेरी जो है मोट क्रैश वाली वीडियो देख सकते हो मैं तीन से चार वीडियोज बना चुका हूँ अपने चैनल पर क्रैश को लेकर के लैग को लेकर के अगर आप वो वीडियो वॉच कर लेते हो आपका कोई भी जो मोट पैक है वो क्रैश uh, नहीं होगा लैग नहीं होगा ठीक है ये जो इंस्टॉलेशन में दिखाने वाला हूँ इसको ध्यान से देखना क्योंकि क्योंकि अगर आपने इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी then your game will be crash so please watch this video carefully and watch this video till end ये लास्ट का प्रोसेस रहेगा जो आपको करना रहेगा और ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको वॉच करना है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार अगर गेम क्रैश करता है मुझे कमेंट कर सकते हो मैं वहाँ पे आपको कमेंट में हेल्प कर दूंगा थोड़ी बहुत क्या दिक्कत आ रही है और ज़्यादा डीप में क्रैश हो रहा है तो इंस्टाग्राम पर स्क्रीन शॉट खींच के भेज दो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अलावा भाई यहाँ पे जो ज़्यादातर मोड पैक्स होते हैं मैं ऑलरेडी टेस्ट करके देता हूँ तो कोई भी मोड पैक ऐसा नहीं है दैट वो क्रैच हो जाएगा डाउनलोड करते या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छे से चलेगा यहाँ पे आपको इसके अंदर फ़ोन देखने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था पहले लेकिन यहाँ पर इसके अंदर ऑलरेडी एड कर करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है it's good it's very good and मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्सनली एंड गाइज अब बातें तो काफ़ी हो गई है आपने काफ़ी गेम पर देख भी लिया है इसी बहाने तो हम चलते हैं इंस्टॉलेशन एंड सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में देख लो क्या क्या चीज़ें फिर आप भी इसको अपने फ़ोन में खेलो ठीक है so let's go to the installation बस ये हो गया गाइज इतना इंस्टॉलेशन था जिन जैसे ही आप अपना गेम ओपन करोगे उसके बाद में आप यहाँ पे जो है कैरेक्टर वगैरह चेंज कर सकते हो आपका जो गेम है पूरा प्रॉपरली रेडी हो चुका है गाइज आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो if you like this video please share comment also subscribe plus bell notification because it's very important for me for extreme motivation and यही एक मेन चीज़ होती है एक यूट्यूबर के लिए दैट वो इन फ्यूचर अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपलोड कर पाता है so I think you are understand and आप ज़रूर शेयर करोगे लाइक एंड सब्सक्राइब नॉर्मल आप ज़रूर करोगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for watching this video